assalomu alaykum akalar mana bugun yana bir kobalt mashinamiz ham tayyor bo'ldi bu har doimgidek ish обшивка koja ikki yuz besh управление bu yoqqa обогревlarni обязательно ishlaydigan qilib berdik hop bularga ang sifat ikki yuz beshini qo'yib o'rnatib berganmiz idealniy holatini ko'rishingiz mumkin yangidek orqalari mana orqalari ham idealniy заводской bo'lib tushadi sal qorong'iroq endi chunki kechqurunmiz ko'rishinglar mumkin idealni chiqqan malibukka bari malibuk rul tesmaytfon hamma narsa qo'yib o'rnatilgan elektron ushnulari bor zo'r bo'lgan xullas kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa kelaverasizlar kelishtirib arzon qilib beramiz kelgan